तीन नंबर ही नीचे एक बंदा है नीचे एक बंदा है और साले की नेटवर्क भी नहीं हमारे साइड हमारे साइड हम जहाँ पर से आए हैं वो उधर एक बंदा है अरे भाई बोल रहा हूँ ना कहाँ ranger Double kill. Kill. Double kill.